Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Mango Eis 22. Ähm, ja, heute, also heute kommt noch ein Video, wie ihr seht. Ähm, ich habe euch mal erzählt, es gibt in Roblox etwas ähnliches wie in Fortnite. Und ähm, ähm, ja, das spielen wir jetzt. Und ich zeige euch mal, wie das so ist, aber es ist halt sozusagen das fast gleiche wie Fortnite, nur Fortnite ist halt besser und so. <laughs> Auf jeden Fall, ja, legen mal los und reden nicht. Und wenn ihr schon auf das Video drauf geklickt habt, bitte nicht vergessen, abonnieren, Like da lassen und das Video zu Ende schauen. Das wäre richtig lieb. Danke. So, jetzt spiel mal. Ähm, ja, wir spielen jetzt einfach. Ist das ein Gegner? Warte. Okay, nein, da oben ist ein Gegner. Ich bin schlecht in diesem Spiel, weil schlecht in das Spiel, weil ich spiele das gar nicht. Ich habe es nur früher gespielt. Aber jetzt spiele ich es gar nicht so. Ist, halt, Fortnite ist halt besser und so. Und so, und so, und so. <laughs> What's this? Okay. Ja, da kann man bauen. Man kann aber nicht Ich bin richtig schlecht in dem. Also. Ähm, Im richtigen Fortnite bin ich besser, aber jetzt auch nicht so gut wie diese Spieler. Aber ja, wahrscheinlich kommt noch ein Video mit Fortnite. Ja. Aus. Okay. ganz schnell nach dorthin. Ganz schnell nach dorthin. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich brauche es nicht. Um. Ähm. Oh. Ja, toll, das brauche ich wirklich gar nicht. War okay. Ah, toll, jetzt habe ich meine andere Waffe nicht. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch egal. Ja, habe ich sie jetzt wieder? Hallo, hallo. Ja, habe ich. Okay. Aha, aha, aha. Wo uh, habe ich ihn jetzt? Hm, das ist jetzt die Frage. Okay. Puh, das war aber komisch. Uh. Das brauchen wir nicht, also. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, das machst du jetzt nicht. Das machst du jetzt nicht. Okay, das war. Okay. Ah. Es ist irgendwie so ein bisschen komisch, weil... Okay. Weil es ist so keine Ahnung, so Roblox-mäßig irgendwie. Och Mensch. Mensch, Mensch. Sonnig. Oh, da. Boink, boink. Bisschen fliegen, bisschen fliegen wie ein Vogel. Wee! -hoo. da jemand? Ast. Bin ich blau oder rot? Keine Ahnung. Ich denke, ich bin blau, weil ist egal. Ob wir gewinnen oder nicht, ich weiß, wir werden verlieren. Nee, wieso sind sie so... Mensch. Boing. Autsch. Okay. Ich denke, der war auch ein Noob. Hm. Doch, hi. Was? Haben wir jetzt verloren oder gewonnen? Hm. Ich habe keine Ahnung. Okay, egal. Musst du gleich so bauen, ey. Ja, okay, der Wo es denn schwimmen geht. Lalalala. <laughs> Ach man. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Du Vogel, ey. Ey, ich konnte ihn in der Luft, aber ich bin so dumm, dass ich nichts kann, ey. Ich kann gar nichts. Gar nichts. Hallo? So, hier ist ja niemand. Doch. Ich verstehe nichts mehr. frage äh, überhaupt, wer gibt so die Geld? Keine Ahnung, für so einen Skin, Junge. Kauf dir Fortnite du fertig. Was? Da ist er. Äh. Ja. Was ist das für einer? Junge. Kauft dir gleich Battle Pass in Fortnite. Hui, hab's ihm gegeben. Ich will ihn endlich mal treffen. Mama. Ich gehe ins Spielplatz. Du, du, Spielplatz. Wuhu. Wuhu. Ist es ein... Ist es ein Kack? Ja, Das ist aber Wahnsinn. Uhu. Ich bin ein Baum. Ich bin ein Affe. Affe, Affe. Das ist nicht dein Kackernst. Kackernst. Oh Mensch. Ja, wer gibt Robux, so viel Robux, um diese Kacke zu kaufen? Kauft ihr. Ah, diese Menschen. Diese Menschen. Diese Menschen, die das machen, sind ein bisschen balla balla wuschig. Wow. Nein, Mensch, bitte erledige ihn. Mensch. <laughs> Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Was ist los? Oh, dieses Video wird ein sehr komisches Video. Das habe nicht erwartet. Das habe ich so gar nicht erwartet, aber okay. Nächstes Mal spielen wir eh normales Fortnite. Oh Mann. Gibt's doch nicht. Du schon wieder, du. Ja! Ich hab ihn erledigt, ich hab ihn erledigt, ich hab ihn erledigt, erledigt. Oh yeah. <laughs> ich bin gerade so glücklich, nur weil ich ihn erledigt habe. Wir sind voll... Sagt man nichts dazu. Ha. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Haha, ich hab's geschafft, ihn zu erledigen. Erledigen. Oh, kann man das fahren? Bitte, bitte, bitte, sag ja, bitte, sag ja. Nein. Nicht dein Ernst. Ach so. Ernsthaft. Okay. I need help. I need help. Ah, nee, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht. Ich hasse dich. Oder wer auch immer das war. Ich bin auch klug. Ich bin sehr klug, oder? Leute, schreibt mir in den Kommentaren, dass ich klug bin. Nicht. <laughs> Nee. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Okay, ja, das war's mit dem Video. Ähm, ich wollte euch nur zeigen, wie das geht und äh, was das ist. Äh, ja, ich wollte euch nur zeigen, was das ist. Und ja, das war's mit dem Video. Tschüss.